بسم الله مرحبا بكم معايا في فيديو جديد غادي نديرو فيه ثلاثه الحشوات مختلفه اول حاجه غنبداو بالمقادير ديال الحشوه الاولى اللي غادي نحتاجو فيها 250 غرام ديال الدجاج آه، مقطع قطع صغيره اولا لدند في آه، لادان آه، استعملوا اللي بغيتو بالنسبه للتوابل غادي نحتاج الملح والابزار 200 غرام ديال les épinards ثلاثه الفصوص ديال الثوم بصله متوسطه مقطع قطع صغيره ثلاثه الحبات ديال الجبن العادي عندنا جبن مبشور خمسين غرام بالنسبه للزبده عندنا جوج معالق كبار عندنا زيت الزيتون دابا غادي ندوز نعطيكم الحشوه الثانيه اللي غادي نستعملو فيها 250 غرام ديال الكروفيت 250 غرام ديال الكالامار انا استعملت جوج نوعيات الابيض والاحمر استعملوا آه، لي توفر عندكم بصله متوسطه ثلاثه الحبات ديال شامبينيون 500 غرام ديال آه، الفيرميسيل ولا شعريه صينيه آه، معلقه كبيره ديال الصلصه حاره عندنا 50 غرام ديال الزيتون نصف حامضه اللي غناخذوا العصير ديالها تقريبا معلقه كبيره عندنا ربع حامضه حامض مرقد عندنا 50 غرام ديال الجبن مبشور جوج معالق كبار ديال الزبده جوج معالق كبار ديال صلصه الطماطم جوج معالق كبار ديال القزبور ومعدنوس بالنسبه للتوابل عندنا التحميره سكنجبير الكمون الملح الابزار والقزبر مدقوق والملح بالنسبه للحشوه الثالثه غنحتاجو فيها كيلو ديال آه، البطاطس اللي غادي نقطع نقيها ونقطعها قطع صغيره وغادي نسلقها مع الملح من بعد غادي نحتاج في المقادير آه، جوج معالق ديال القزبر ومعدنوس جوج معالق كبار ديال الزبده ثلاثه الحبات ديال آه، الجبن مثلثات غادي نحتاج 50 غرام ديال الجبن مبشور بالنسبه للتوابل غنحتاج الملح والابزار دابا غادي نوريكم طريقه التحضير غنبداو بالحشوه الثالثه اللي درناها دابا عطيتكم المقادير ديالها من بعد ما تسلقات آه، البطاطا ديالي غادي نمسها بالفرشيط على هذه الطريقه من بعد غادي نضيف ليها القزبر والمعدنوس او آه، الملح والابزار والجبن اللي مثلثات غادي نصايبو على هذا الشكل من بعد غادي نعاود نخلط المقادير مع بعضياتهم على هذا الشكل حتى كيتجانسوا معايا من بعد كنضيف لهم معلقه كبيره ديال الزبده غادي نعاود نخلط المقادير مع بعضياتهم وبهذه الطريقه كتكون وجدت معايا الحشوه آه، وغادي نضيف لها الجبن المبشور بهذه الطريقه كتكون وجدات معايا غندوزو نوجدو الوج... آه، الحشوه آه، الثانيه اللي غادي نحتاجو فيها كنديرو في واحد المقلاة غنديرو فيها زيت الزيتون غادي نضيفو ليها البصل اللي قطعناه قطع صغيره على هذا الشكل غادي نقلي البصله ديالي في الزيت الزيتون على هذا الشكل حتى كتدبل معايا من بعد غادي نضيف ليها هانتوما غنضيف ليها الثوم وغادي نستمر في التحريك حتى تقلى معايا الثومه مع البصله من بعد غادي نضيف ليها قطع ديال الدجاج ولا ديال لادند على حسب اللي استعملته غادي نضيفهم ليها وغادي نبقى نقليها حتى آه، تقلى معايا البصله مع لادند ومع الثومه على هذا الشكل غادي نضيف لهم التوابل اللي هما الابزار والملح من بعد غادي ندوز في واحد المقلاه اللي غادي ندير فيها زبده ملعقه كبيره ديال الزبده تذوب غادي نضيف ليها لي زيبينار غادي نديرهم في المقلاه ديالي حتى يتقلاو حتى يدبلو معايا وغنخليهم على جنب غادي نوجد معكم ثلاثه دوك ثلاثه المثلثات ديال الجبن غادي نمعسهم على هاد الطريقه بالفرشيطه ديالي غادي نضيف ليهم ملعقه صغيره ديال الزبده ونعاود نخلطهم على هذا الشكل حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم كيعطينا واحد الشكل واحد القوام اللي هو كريمي آه غادي في واحد الاناء اللي وجدته غادي ندير فيه الدجاج ولا لادان اللي وجدت معكم من قبل مع البصله على على هذا الشكل كنفرغهم في واحد الاناء من بعد غادي نضيف لهم لي زيبينار اللي قليتهم في الزبده غادي نضيف لهم الجبن مثلثات اللي وجدناهم مع الزبده على هذا الشكل حتى ولاو واحد ولا فيهم واحد القوام اللي هو كريمي على هذا الشكل غادي نخلطهم مزيان مع بعضياتهم وهكا غادي تكون وجدت معنا الحشوه الثانيه غندوز معكم نوجد معكم الحشوه الثالثه في مقلاة اللي درت فيها زيت الزيتون غادي نضيف ليها البصل اللي قطعناه قطع صغيره على هذا الشكل وغادي نخليه حتى يتقلى مزيان ويدبل معايا من بعد غادي نضيف ليه الثوم آه، اللي حكيتو على هذا الشكل وغادي نضيف الطماطم المركزه وغادي نضيف نصف كاس ديال الماء ونخليهم يتقلاو فيه مزيان حتى يغلاو على هذا الشكل غادي نضيف لهم من بعد التوابل التوابل اللي غادي نحتاجو فيها تحميره قزبون مدقوق الكمون والملح والابزار والسكنجبير والخرقوم غادي نضيفهم في مره وحده للمقلاه ومن بعد غادي نستمر في التحريك غنستمر في التحريك على هذا الشكل من بعد غادي ناخذ الحامض المرقد اللي قطعته قطع صغيره قطعت اللب بوحديته من بعد ديك القشره الخارجيه حتى هي قطعتها قطع صغيره وغادي نضيفها للمقلات تقلى معاهم ومن بعد غادي نضيف جوج معالق ديال آه، قزبور ومعدنوس وفي مقلاة كل وحده على بوحديتها على حيده غادي ندير فيها الزبده وغادي نقلي كل حاجه بوحديتها اولا الفطر ومن بعد الكروفيت ومن بعد غادي نقلي الكالامار يعني كل مقلات بوحديتها من بعد غادي ناخذ casserole اللي غادي ندير فيها الماء حتى يغلى وغادي نضيف فيها vermicelle ولا شعريه صينيه نضيف فيها ال vermicelle ديالي على هذا الشكل وانا كان كان نحاول ندخلها بمعلقه ون, ون حتى تغلى مزيان ونخليها واحد خمسة دقائق حتى ل 6 دقائق حتى تغلى غادي تكون طابت معايا من بعد غادي نصفيها ونقطعها قطع صغيره هانتوما هنا كتشوفوا راه الكالامار بدا كيوجد معايا فغنقطعها قطع صغيره على هذا الشكل من بعد غادي نضيف ليها في واحد الاناء غادي نضيف ليها الفطر ولا les champignons على هذا الشكل من بعد غادي نضيف ليها الزيتون اللي قطعته قطع صغيره انا درت البلدي نتوما الا توفر عندكم الرومي ديروه انا كيعجبني البلدي داكشي علاش كنديرو آه غادي ندير كروفيت حتى هو غادي نضيفو للاناء ديالي من بعد غادي نضيف الكالامار يعني كلهم هادو كيتقلاو في معلقه ديال الزبده كل حاجه بوحديتها من بعد غادي نضيف ملعقه كبيره ديال الحار الصلصه آه، الحاره غادي نضيف تقريبا غنعصر الحامضه ديالي تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال العصير ديال الحامض من بعد غنضيف ديك لاصوص اللي صايبت انا وياك بالبا... انا وياكم بالبصل والطماطم و والتوم يعني غادي نضيفها للخل وغنخلط المقادير مع بعضياتها حتى تندمج معايا من بعد كنضيف لهم الجبن المبشور وكنعاود نخلط المقادير ديالي بهذه الطريقه غادي نكونوا وجدنا ثلاثه ديال الحشوات مختلفين ولداد ما بقى ليا الا نقول لكم رمضان مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحه والسلامه وتمنى انكم تجربوا هاد الوصفات ديالي السلام عليكم